Так, всем привет! Сегодня хотел я вам рассказать о холодильниках, у которых закрываются открываются двери, а именно о, проблемы, о проблеме настройки оттайки. То есть, сами понимаете, если в магазине, в магазине стоит такой холодильник, у которого дверка открывается, закрывается, никто не знает э, частоту вот эту открытия дверей и настроить оттайку очень сложно. То есть, все равно э, холодильник обрастает шубой, но есть вариант как бы борьбы с этой проблемой, причем очень конкретный. Этот вариант предоставляет только контроллеры Danfoss. Вот, сейчас я вам попозже покажу, пойдем на контроллере, прям как это настраивается. Объясню принцип работы. То есть контроллер э, замеряет рабочую температуру на испарителе до оттайки и после оттайки. Соответственно, когда нарастает шуба, температура на испарителе становится ниже уже. То есть э, он как бы перемерзает из-за того, что шубы покрыт. Контроллер замеряет эту температуру до оттайки и после оттайки. И вот этот предел, разница вот этих температур, допустим, до оттайки было минус 25, после оттайки минус 30. Если вы этот параметр выставляете, допустим, 5 градусов, то контроллер, контроллер запускает дополнительную оттайку чтобы растопить эту шубу. Теперь пойдем посмотрим эту настройку. Так, вот наш контроллер Danfoss 202 для примера. Верхнюю кнопочку, ключик жмем, держим. Вылазит параметр программирования. Ищем D19. Если у вас холодильник подключен к центральной трубе, этот параметр должен нести значение 20к или К20, как вам удобнее. Потому что, когда подключен к централи, там у мониторинга, у центрального пульта свои настройки подтайки. И если он подключен к мониторингу, вот это значение менять нельзя. А если отдельно, то есть у него свой компрессор у холодильника стоит, то можно. То есть вот заходим до 19, значение 20, означает по умолчанию, то есть эта функция отключена. И тут регулируем уже, например, ставим там, если это минусовая камера, ставим там минус 2. Так. Ой, не минус 2, а 2 градуса. То есть, если холодильник поработал, Оттайка а запустилась, оттайка закончилась. Потом, например, он работает, то есть запустился после оттайки, работает там несколько часов, 5 часов. И там на пару часов, допустим, оставили открытую дверь. Соответственно, испаритель обрастет шубы потом. Контроллер это заметит по перепаду температур и запустит дополнительную оттайку. Вот, все, 2 градуса я поставил, шубы больше не будет. Все, пока.